passage in John И это послание в Иоанна. really gave me a great understanding, and, and we'll begin to read. И она дала мне много чего понять. On the next day, much people that were come to the feast, when they had heard that Jesus was come to Jerusalem, took branches and palm trees, and went forth and met him, and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel, for that cometh in the name of the Lord. На другой день множество народа, пришедшие на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли, взяли пальмовые ветви, вышли на встречу Ему и восклицали «Ассана, благословен грядущий во имя Господа, царь Израилев». Многие из нас имеют имеем возможность прожить этот, этот момент. Потому что все другие места показывают приготовление этого момента. It shows what took place to get to она показывает все эти моменты приготовления, чтобы привести к этому пункту. И как я изучаю русский и украинский язык, и как и многие из вас, которые учат английский язык, и вы находитесь, как это сложно. Uh, И заметно, как, насколько ежедневно нужно углубляться в этом или изучение. И мы спускаемся на 16 стих. These things understood not his disciples at the first. But when Jesus was glorified, Then remembered they uh, that these things were written of him, and that they were done these things unto him. Ученики и сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Again, if we go back and, and the Bible uh, points out Я бра- his disciples. И обратно, если мы in the- in this возвращаемся, passage of Scripture. Библия, она ударение делает на его учеников. So, so at this point, they didn't understand. Стоп. And, and the Bible's very clear that, that there was there was a, that there was not a clear understanding of what was happening, even though you could go back, and, and many of them knew uh, prophecy. И, и так как а, здесь ударение такое делается, что ученики, они в тот момент а, не понимали, но даже если они имели возможность возвратиться и посмотреть на все, что было а, сказано. Итак, надо ударение сделать в том, что ученики были с ним. Они были, они были знакомы с Писанием. И надо понять, что эти ученики, они понимали намного больше, чем те люди, которые вокруг них были и кричали ассана. Но когда Иисус был прославлен, когда они осознали, кто Он был в тот момент, их глаза открылись, и они поняли или осознали, часто, Uh, И когда я говорю, я только могу э, примеры привести от американцев. Имел привилегию э, ездить по разным странам, но ну, понимая людей. Uh, Чтобы понять людей, ты должен быть частью их. их. And, and so, и смотря в Писание потом, они вспомнили. Uh, они пришли к сознанию, и теперь мои глаза открыты к этому. что так было о нем написано done these things unto him. И это сделали ему. Preparing. Приготовление. Uh, we, we, we know many of us, if we go over to the account of Matthew. Мы можем посмотреть в Матвея. And that's in chapter 11. We find, в 11 главе. 1 through 11. But we find that мы находим, что Иисус говорил своим ученикам, «Иди возьми ослицу и приведи ко мне». В Матвее единственный в Писании, который сам хозяин, где не было подчеркнуто, где хозяин этой ослицы спросил, почему вы берете его. But in the other two gospels, And as we, we, we look at these things, they physically did them. И когда мы смотрим это, они физически это сделали. Going back over to John. In verse 17 it says, the people therefore that were, that was with him, when he called Lazarus out of the grave and raised him from the dead, bear record. Народ, бывший с ним прежде, а, свидетельствовали, что он вызвал из гроба Лазаря и воскрес, воскресил его из мертвых. даже, может, есть многие из нас даже не в, не в приготовлении находимся у нас есть возможность увидеть славу Божию, чтобы пережить. Так как эти люди имели возможность увидеть Лазаря, воскресшего из мертвого. In verse 8, for this cause the people also met him. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. For that Ибо слышал, что он сотворил это чудо. Распространяя э, добрую весть. либо на украинском, либо на английском и как мы празднуем эту неделю, and the вспоминая всю, что она в себе имеет. Моя молитва такова, чтобы мы продолжали распространять Слово Божие. Боже, благословения. Спасибо.